guys, Jero Roy po, Team 6 uh, ah, Nandito ako sa Pasig Naka standard pambahay lang po ako Like, I mean Look And may pupuntahan tayong uh, kainan dito sa Kapasigan Which is called Rewa Anime Station Actually, this is my second time uh, This time, kasama ko lang yung mga cosplayer friends ko So, tara, samahan nyo ako and we'll explore kung ano pang makakain natin sa Rewa. What we do here is go back, back, back, back, back, back, back, back. Uh, magta-try tayo ngayon ng takoyaki. This is their takoyaki, 70 pesos. Then I have their butterscotch, but yes, butterscotch na ice butterscotch. Uh, around uh, ah, 90 kung hindi ako nagkakamali. Or 100, 100. So yun ano, so sige, let's try. Itadakimasu. Weeb na weeb, no? <laughs> Itadakimasu! yun, malasa siya. Tapos hindi siya seafood, more on meat siya. So, ibang klaseng takoyaki to. I guess that's it for me dito sa Kibo Anime Station. And yeah, uh, medyo masyadong bright. Basta yung ano, simutin na lang yung garden yeah. So again, salamat po sa mga nanood and continue to follow Keepsakes online for more of these hijinks. That said, Jaya Gonoy, Keepsakes, salamat po and keep on watching. Update ka na.